Feeling, tomato paste, siyempre. Kailangan pampasarap yun sa frittata, tomato paste. Tomato paste! Mga traps! So, ito yung gulay yan. So, magkano ron sa halagang? 11. Ayun, 11 real na busog na naman kayo ng mga tropa. Busog na kami nito sa, sa buong araw na naman to mga tropa. Siyempre, tipid-tipid kami. <laughs> Yo, what's up mga katropa? Yo man, magandang hapon sa inyo dyan mga katropa! <laughs> Yo, na bibili kami ng gulay no mga tropa. Hindi mo namin alam kung mahal yung gulay dito. Kasi siyempre, may COVID-19. So naka-face mask tayo for the safety, di ba? Siyempre, nasa labas tayo. So, kailangan natin ng uh, face mask para siyempre safety tayo sa sakit na sa virus na kumakalat ngayon so yun lakad-lakad muna tayo ng mga tropa so magluluto kasi kami ngayon ng ano ng tawag doon ap apritada so bibili kami ng gulay na carrots uh, patatas siyempre mamaya doon kami bibili ng ano apritada na baka pero yung baka giniling <laughs> So ayan yung kasama ko. Idol! <laughs> Idol! <laughs> may yain sa camera. <laughs> so yun, may sa camera yun si Ronnie Boy. Kaya siyempre tayo na lang muna mag magpa-vlog di ba? So yun, no? Napakainit dito ngayon, di mo? Oh, nakita niyo ba? So napakainit dito ngayon sa Saudi Arabia ng mga tropa. So, siyempre, cover yung ano natin, for the safety syempre <laughs> so yun lahat-lahat muna tayo medyo malayo na mga 5 minutes sa mga katrops pero syempre eh, share ko sa inyo yung tindahan ng gulay dito sa Saudi Arabia kung uh, gaano kamahal umura ba yung ano dito yung uh, gulay o mga trops so dyan muna kayo so yun nandito na tayo sa gulay Gano'n bumili ron? Dalawang pirasong carrots. Dalawang pirasong ano? Dalawang pirasong uh, patatas. Oh. Pwede pumasok? My friend, can we go inside? Oh, camera. Ha? Can we go inside? Ha? Can we go inside? No. So, sa labas lang kami. So, yun sa labas na kami kasi social distancing daw eh. Kailangan malayo yung <laughs> kailangan malayo yung ano, malayo yung uh, pagbibigyan. <laughs> Kala nyo ha, ah, dyan lang sa Pinas. Ah, dito meron din. So, bawal kaming pumasok sa loob ng ano, ng uh, gulayan. So, yan yung tropa natin nasa likod na yan. Nakita nyo ba? <laughs> so, bumibili na siya dyan. So yun mga tropa. Uh, alam niyo ba na... 6 daw ka. 6? Paano naging 6? How? How come? Oh, hindi ano. 5, 5. Ano? Ha? Mga kilos yan, yan. Na, na, tutorial, oh. Tutorial. Awol. Tutorial, tutorial. Awol. Ana, shell. Shell, hold, hold. Kilo daw. Ano yun? Daw? Hati, ano lang ka? Ah. Mala ng gulay. Kotragis. Sarap sa paki na ito. <laughs> Sarap sa paki na tindero eh. So yun, ilalagay kasi namin yan sa apretada, syempre. So doon na tayo bibili sa kabila ng ano ng uh, giniling para kasi mas mura yung giniling doon. Baka giniling na baka yung ilalagay namin kasi yun lang pinakamurang pagkain dito sa Saudi syempre. Alam mo na tipid-tipid, wala kaming trabaho. So one month kami walang trabaho syempre. Tipid-tipid muna kami. Kalahin mo yun? Patin. Patatas, carrots. Tingnan mo naman oh. 50, 60. Pero, grabe naman yan. 6 real agad to. Saka yan, late na ito. Oh. oh, ito, late din oh. Yan oh. So, dalawang piraso. So, ito na yung ulam namin. Ulam na namin yan. No, buong araw na yan. <laughs> buong araw na yung ulam namin. <laughs> Siyempre, tipid-tipid. Wala kami yung trabaho, mga tropa. 65 sahod namin, pesos na yan? Yung sahod namin sa April pa. Ano, may reklamo ka pa ron? Meron, 65 pesos. <laughs> Pero reklamo yung kasama natin. <laughs> so yun mga trapa, dadaling ko naman kayo doon sa kabila. Yung uh, dukan, no? Mura kasi doon. So isa siyang uh, grocery. So lahat-lahat ulit tayo no mga trops. So, so yun, napakainit dito ngayon sa Saudi Arabia. Yan no. Tumitrek yung araw. Init, no? Yan yung araw, oh. Oh, diba? <laughs> so, dyan muna kayo ng mga katraps. Yan, tropa, dito na sa loob. Sabi ang giniling, patay, wala nang giniling. Patay, oh. Ayun, oh. So, yung daming giniling, mga katraps. Yan. Ito yung baka. Mana yan, Ito, ito. Hindi. Baka ba yan? Mince beef? Mince beef. Oh, yan. Dalawa. So yun ang mga tropa na bilhin na natin. So napakamura kasi ng mga ano dito, tinda. Meron din sila ayun no. Oh. Chicken cheese sticks. So ito yung apretado na gagawin namin ng mga tropa. So murang-mura na to sa halagang 3 real. Yun makakain na kami ng buong araw no mga tropa. So yung mga OFW dyan no, advice ko sa inyo bumili kayo ng giniling na beef. Napakamura nito. Aron. Oh, यार आपके पीछे लो नेस्ले अंदर है छोटा हम बयान में सोच रहा हूँ उधर ले जाऊँ Tomato paste pa ron. Ano? Nasa baba. Dalawa. Gabi, iso. Yan. So yun, kompleto. Ricardo na kami. So yan, kompleto na ako. Wala na, tayo pa ito nga ron. <laughs> Yung mga nabili natin. <laughs> yun o. <laughs> yung tropa natin, no? Quality quality. <laughs> oh, How are you, Zom? I'm fine. How are you, Faisal? Hi, Filipino guys. Should be wearing gloves also, not only mask. Ah gloves also? Yes. Oh, sorry, sorry. I forgot. you know, though, what's happening in the in the world, all over the world? You upload in YouTube? Aywa. Just wait. So yung mga vitamin ang uh, aming uh, binili. So babayaran namin yung Excuse please. giniling tsaka tomato paste. <laughs> Other? Yeah. Ano? Wala wala? So lipat tayo sa kabila. Kasi nandun si Zoom. Zoom is the cashier. He ano is Mia Mia number one. Zoom is the number one cashier. Oh. Uh, so, mashallah. <laughs> <laughs> number one. Number one? No, number two. Where are you from? I'm from Nepal. Oh, Nepal. Okay, it's Nepal. Same, same Philippine. Nepal. Alhamdulillah. Sure, So, uwi na kami. Diyan na kayo mga trops. So, yun mga tropa. Akit namin sa lungga namin. eh. lungga namin. No? Oh. Taas niya, no? Oo, oh, di ba? Diyan kami nakatira yun. Doon kami sa pinakatoktok. Ayun, yung pinakatoktok. Doon kami. So, ito yung mga nabili namin. Yan. Yung giniling. Tomato paste, siyempre. Kailangan pampasarap yun sa frittata, tomato paste. Tomato paste, mga traps! So, ito yung gulay yan. Ito, Magkano ron sa halagang? 11. Ayun, 11 real na busog na naman kayo ng mga tropa. Busog na kami nito sa, sa buong araw na naman to mga tropa. Siyempre, tipid-tipid kami. <laughs> Ayun mga tropa, salamat salamat sa mga nanonood sa pagsubaybay ng mga vlog ko, no mga tropa. Thank you, thank you ng marami. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel, subscribe mo na yan, no, ah, mga tropa.